buona mattina anche ai danno un la pazienza la poteva essere mia se si chiama il tuoi ni repreno ni uh, tempo linio mm, en la tua mobilito nun ancora kai ni uh, mi diris che io ho vidos la laboron de du homoj George Stibitz kaj Vanguard Bosch. Ili estas usonanoj i komencas per Stibitz. Do, Stibitz laboris ce la bellai telefone laboratorioi e la millau uh, cent trideca vale, iu iaro poi oh, esis per tulo pri telefono telefonato Kai uh, tutte uh, se depende de Shannon, ia tingis resulton, li successis in metti la bulea lo dico in relaio por simplici la uh, eh, costruaggio della mm, elettrica e scatoloi por uh, uh, por directivi signalo la telefono e signalo sed ehm, ia maniero por che eh, on fari e si stia pli complice con Shannon, con usciano poste eh, poste eh, oni usis la maniero de Shannon. sed io iam diras che li est suffice interessa homo cae compreneble Eh, kiam et flamis la mobiliton eh, li esis dungito dell'armeo, l'armeo, cia li es uno e la eh, man multe como e cius si povas fare tion a Cae, ca effettive li estis in la sama locoi, per la sama tempo de Turing, en prince tono meno viorco, sed ili ne recontis nulla lia, to, io estas, asarco. Ibe? Ibe? La punto estas che en iaro 1940 li uh, eh, per parto prendes al conferenzo de America Matematica Societo estas la tutlanda societo che um, unuigas la um, mm, academianoi che uh, occupigas pri matematica e en universitato se ne nur kai en tiu conferenzo che quasi c'è collegio Dartmouth li uh, successis sendi comando in al sia machino in New York per uh, eh, uh, eh, teletypingilo tio esta stai pi che si può connetti con la telefono de la unua ret messaggio de la mondo. Cioè, es vita ret messaggio. Ne qui la telegrafo, che es analoga. La signalo es analoga, kai eh, eh, se vi ciu vi eh, iom sia pri la telegrafo, de de vas esti speciala parta homo qui audas kai per la audado controllas. Kai tio estas la meccanica parto farita de homo, homo computile, computilisto tie, tio ne besonatas plu. che vi devas compari tion resultum de tio messaggio un la telegrafo. certio es eses ege differenza. Cae multe impressis la homo. che giuste pro tio ili diris, do boni, vi devas labori por via patruio, por la por milito. Cae eh, tio signifis che oni eh, petis de li uh, eh, construi uh, computmaschinoin si povas calculi eh, la kalkulila balističarjem trajektorijo de misijoj, menove do specialaj, ne general celaj, special celaj komputiloj, komput mašinoj. En 1946 do, post la fino della Duomo Milito, Eh, li construis novan maŝinon, ni scias nenion pri eh, la maŝino dum la dua mondmilito, ĉar estas ancora la sekreto de la, de la uh, armeo, do ni scias nenion. Sed li construis alian en la posta jaro, Model 5, modelo 5, tio signifas che dum la uh, milito li construis quar modelo, <laughs> eble. Cae en tiu uh, modelo 5, esis interesa, char esis la um, apparata di punto è sparita de now mil sit relaioi yes kai esis ege rapida kai ni povas rigardi tiu model clean che la pinto della relaia tecnologia por tio es la plei rapida, efica, comput machino construita nur per laio. 1900, quartec ses. En la sama iaro, ni vidus uh, poste, just poste, ni vidus che eliros la nua moderna computina, ENIAC. Caido do, un shangio, vera grava shangio della tecnologia. Um, Tiu model in... inspiris John von Neumann. Li vivis ca modelum, li diris, oh, in fine, tio esas lau la principoi elegantam apparatarum. Esis construite bene, bene, bone, esis mai granda sufficie ma granda, uh, eh, ne kiel granda ciamro, sed kiel cuireiro. Effective la modelo, essa salia modelo amusa, che non mi già mode, mode, modo chi, tio co significa schicce, cuireiro. Cioè, vere se vi vidas che mi metti sta foto, le stivitz eh, Eh, la, della della model modello co eh shines che li esas fresco e cui raio effettive che do imago e eh, tio esas shangio char asta tao cham rotio significa che li avas nur la spazio con la corbon che ciui muroi essa scovrita e della macchina vi havas nur un muro coprito della macchina do mai grandi gemo Iam, iam tio estis iam unu celo, iam in 1926. Mi volas ancora poti ion um, anecdoton per Stibitz, poste li uh, resignis pri informatico, ca i voni ne uh, nessis tion gista iaro 1900. Naude, mi ne nio sis la chiaro, sed in tiu iaro Eh, amico de Stibitz, che è stato la cepo del Departamento per Computico, cioè Denisona Università, pedis a lì a clarigi più, chi avviene più o più di sé? E lì mi dopo, post la giro di Denisona, mi perdis intereso. Char mi ne plu amusigas per comput machine. Che tio è stata interessa fero. Char eh, se vi uh, memoras, mi en la unua lezione distinguigas filosofion en partoi. di parte fatto de et Sophia chudi memoras namor che è una parte io memoras et etico giusto per colso resto più uno chiaro in via forlasso della ferro in la eh, seconda maniera con putilo e por lì i jazz malvarma che lì amusas per costruire fisiche la con putilo e che ti ami oni ne più vuole fare ti otto ore di forlasso sta ferro se essa ti interesse cha lì ni ha sta rispondo una lettera che mi vuole sleghi e vi ciuclare yes, yes cae la sequon, mi returnigis al ne lingvae de computinoi, cae cefe interesigas pri computata arto inter tram, inter citile. La citilo e devigatas, cia la resulto de miai esploro ne estas crei gravan arton, sed nur montri, che citio activado estas amusa, sam kiel esti la creadon de computiloi quinde in antaue. Cai, cium computino li usis en ci tiu iaroi Commodore Amiga kai mi amusigis per tio kai tio estas interes char tio jetas eh, eh, ponton inter du uh, eh, diversa in momento de la historio. kai do li esta sama aliro sama varmezzo che li esta giuste la attesto de dio cioè li parto prena sa gamba periodo e okay, pro tio li vuole dire io to mi devas asi uh, eh, mi deve uh, dire io pri la modello generale tecniche uh, do nek uh, harvard mark 1 de haiken Nextivitz, do la 1, la 2 e la unuai du, la unuai du comput machine de sono ne usis ambau, ne usis la resulto de Turing. Tio signifas che uh, exemple ili ne fare fari recursion per cicloi au io simile, esse es suffice primitiva e effettive. Cae tio estas ion rimarcinta? Cia, Babbage e Ada Lovelace vertis en citiu iaro, Bonae memoras ad ad obres di La eh, principio de generala computado, de segni algebra in motivo in esas mil de Resulto ne turin mil fauscentri de Do, la eh, pravigo de tiu ideo, che anche o con arzuse, fisiche construis, veran computilon effettive, manca nimesies ancora, la co esprim poco, tamen, oni demontris gin en 1100. Now it says, sed dec iaroi devas passi dec iaroi antau la construo de la unua general cela computilo. Quancam esis amasso de mono, Se tio maso da mono esis por preciza celo, esis venchi la mito. Do, la metaforo con putiloi chi arminoi armiloi habis avantagion por um, evoluigi la construca pavlo della apparataro, sed anca esis brenso alla tranquilla, io un pli tranquilla maniero resoni cae plani la costruadon, por construi pli effiche ciò è claro tio punto cioè la omitio è vera grava punto vi ha sia la tua fero chi un da vi plana anta sta da uh, eh, realigi la plana se vi plana strovi ne niam realiga se vi plana tro rapide vi può realigi sed uh, eh, eh, man spari da tempo c'ha la, la ne sa buona planita che ni ha bastiona uh, ti un efficon della tua momento e non sono principe e non sono compare con ty jest clara, nie, nie raz zerwany barbusz. Czerwony? Yes, both. Varma Gush de Sasplaria Pioniro Usona. Saluton. Sidiju. Do. Um, Ivana Barbush construas la lastan analogan computino per chi parolos. Tio e mi volas diri ion di tio. Credite ai effettive. Mi mi esperas che il curaggio stia un paio. Non ti ho essa sfinita. Ma ogni Se, tio e <laughs> mi ne volas a geni So, um, ehm, uh, ehm, chi ha lui? Essa io un grava parola effettiva. mi inizia vita e computas e computa snur natura e la lie nombro e moni devas io diveni, trovi strategioi e por por uh, por nombri por calcoli se la computado estas snur de natura e nombro effettive char uh, la bulea logico fisiche ne povas uh, calculi calcoli nombroi. e nombro ci memoras la non nozione del senso. Che sono la reale nombro e vi vi povas ciam trovi inter du no reale nombro e mia nombro. Ciam, ciam, che io significa del senso. Che io sta di diverso ne sta io inter du e du. Che vi ciam povas trovi. Kaj do estis klopodoj, construi analoga in utilo che u divida la ondo e per oscilloscopio e o simile ne recte bito Kai ni iam vidis nion efektive tion de che vedo che vedo ne estis tutte uh, usi ne nur laio e kai anca o esis iom mal uh, ciar ilusis la ondo ed elektromagnetico do esis iom analoga Estas anto aliai, uh, exemple de la frato de Lord Kelvin, tiu James Thomson, frato de William Thomson, conata crie Lord Kelvin, en 1876, es uno la plei di de nove por calculi la, la polinomioi, cae tiu Giovanni Carbucci di Agideo. Fakte, Giovanni Carbucci uh, li doctoritis en Harvardo ca in it san tempe en Cifuiaro 1906 ca poste li commences labori ce General Electric ca dum la uh, lito li uh, estis dungito ce la usona Mar Eh, char li havis perton eh, instruis matematikon ce moito ca giuste pro la milito eh, li delegatis construi ion concreta kia char iam in 1900 Dudek se, li construis tiu mașină conata kiel calculis tre bone cae tre efice la balistica in traiettoria del misilo effettive, tiro lo fermo. Ne precise, la punto es estio, se vi havas analoga computino, vi ne havas precisan eh, resulto. Do, la resulto esas qua. Ho qui, ne, vi devas vidi la ondola. Do, vi povas avi un ecrano, che è l'elitigilo, vi memoras da igilo, l'instrumento eh, core vidila eligo della computato che è sempre un simile. e videva si on vidi diveni primarni che oggi singoli fasso. Ne estas preciza formulo, ne estas preciza rezulto, ĉar cioè, vi havas analoga computilo. Do, mi devas iom diveni, kaj ĝuste en la fizika parto. No, effettiva analoga computilo ciam estas specialcelaj, ĉar cioè, ne por programi ilin vi devas shangi eh, la la parata ne povas abstracti kai trovi program linguaggio chi va essere lì a differenza se kvankam eh, tiu i limoi concreta i limoi li havis avangarda i ideoi certo cioè poste la successo della differenziale per miloi li igis persona consilisto del presidente Roosevelt dum la mondili Ligis grava persona. Eh, li estis la cefo unu e la eh, uno e estra, eh, membro della estraro del progetto Manhattan per la tombombo, per esempio. To, <laughs> un grava bombo. Cioè, li devis eh, decidi in ni lancios a unir la bombo sur Hiroshima e Nagasaki, è esatto, non è To, la, la, la, la potenza del tuo bombo in, in la lando. Comprenebile ciui, tiui informo in iconis post la fine della mondo molte poste nel subite. Sed, mancan tio, au eble pro tio, li havis ideoin per quia maniere usi comput machinoin post la fine della tua stali is nemam milioi, ova sottilia al pomaro, ore viti, pomaro eviti trial non militon, che si la demando. Cioè lì parto premis, posedas kaj scipovas noviga in tecnologio devas liberigi kaj divastigi propran sciaron tiel ke gomaro povas kune progresi do liberezzo de informi pri tecnologia. regreso kaj malse regreso. studento e anta o rapite poco ca i digi devi stiri do mi besonas libron vi iras a biblioteco ca i posca i caitargo e la bibliotechisto diras to bone mine havas tion vi devas iri al plei grava pli grava biblioteco ca i voyagi la lia parto de la lando oh, che do vi devas plani voyagi iri peti mi besonas tion eble havi paperon invito de de professoro kai tio e eh, utila sa vi por via disertajo exemple kai i dona sa vi la grava libro kai vi povas no ne fotocopi vi devas le vi vi leghi per mane la citajo do tio esas chasi in forma effettive tio esas la situazio de la comaro gis la duo mondilito cha tio de mando sta post la fino, gius post la fino de la nuova momento, li scrivis articolo, mila ozento arte fino, li do, chio mi fago un Democratico, cae informada troppo. Chio si chini fas? Nun? Estis, do, informi estis, malabundai, estis. Cae nun, informoi estas tro. La problemo ne estas ĉas ili. Estas elekti, serĉi kaj elekti, kaj tio ŝanĝas la pensmanieron. Serĉi kaj elekti. Ciu vi comprendas? Do, tio esas grava lo mi. Cia, da un punto, a chi parto de filosofia di Lattas? Democratico? Yes. Al morale, al etico. El etico. Dio, tio esas la fondigio de informatica etico. Cia, ni vidis che citiu curso esas pri filosofio historio cae filosofio de informatico. No, gis nun ni presto parolis nun pri epistemologio de informatico. Kia maniere kiu spezzo de informo e ni povas attingi per per computil. O per informatico generale. Kiu spezzo? Kiu esso de ave epistemologia parte. Post la domo milito la grava i baso e sta spretta epistemologie. Ni sia schi un ipovas calculi, ni sia schi un nenne povas calculi. Bone, giuste iu grava homo diris do bone ni, estas la tempo por attacchi la etica al flanco chi oni faras per tio ci oni volas ancora usi tiu uh, uh, tecnologia che da miloi ne Jen, la ideo. La unua ideo, la fondigio, la fondigio de informatica etico. Due, li de nove iras, io mette al epistologi, epistemologia e afero, cioè tio es anca grava, kai ni spertas tio ciu tagen. Sed man multe da homo sias che la unua homo che io diris tio non esis jam en 1945. Imago, ancora ne c'è esis effettive tio informata tro. Almeno iela livello che NIN spertas. Fatte, vi povas diri che la search motoro Google estis solvo de tiu problemo povas diri tio. Ĉar antaŭ ekzemple en la epoko de eh, Toto To, to tera teksaĵo, ĉu vi konas tiun esprimon? Ĉu kelkaj jes, kelkaj ne? Do, la angla World Wide Web en Esperanto iĝas tut tera teksaĵo. Tut tera teksaĵo kai anche un rimarco che il texaggio Sam che il texo maschino de jacar de nove di finiga metaforo che ora venas la texo texo texo estas la um, arto por fare vestaggio texi texaggio hm? Oh, tio, in pretio ni parola sposta, cioè tio alvena a jaro di euro dal senato del effettive se effettive eh, la unua jaro de de tiu vite poco ni esperti sti un problema di formata tro terure cia mi ne ha risponde sai motore ancora non è solvita tame mi ha va un buon se rimarco la jaro in più la uno ha un più sta problema ca li ne nur uh, sta, uh, donis uh, uh esplorinda in voion, sed anca proponis concreta in machinum, cio est aspeda analoga. Do, mi anticipe diras, che ne nio successis construigi, cia la tecnologia baso ne est suffice forta por tio, sed li uh, um, servumis tion en la quardecai. Tiu rilate li estis iom filo de sia propa tempo, do li ne comprendis la novan ambit tecnologio, kio estas jus, esti nascigianta la iarum poste, la de della verbo. Sed, la ideo estas ege moderna, li vidos nu, hmm, tio esos la nomo de eh, la machino memex kiu li volis starigi mem estas por memoro kai ex vine memoras nun signifas exacte estas indexo, yes. Indexo. Do, vi besonas bonan memoron che bonan indexo. Et pro la nomo. Cio estis memex? Do, memex estis scribo tablo, en kies en uh, en la en ties interno kies interno estis la relaioj, la teknologio, do eh, nigra skatolo, mi ne devas vidi ilin. Kaj sur la skribo tablo vi havas panelon kun eviletoj por paralela e cano. Kiu mostras al vi foto in a ah, estis io tecnologio nomata sec fotado por uh, eh, uh, mm, eh, microfilmoi oni povas crei microfilmoi credo ci tie mi povas vidi microfilmoi. Mi ancora ho tion stion chi mi volis uh, vidi uh, gravan mese poca al latina che vi in realtà stusci gin vi havas microfilmon che poste di povas zoomi suffice bone in tio ci vi havas io memoron per tio e io spertas a Yes. Che mm. do vi havas du che crano e che un vi povas controlli per zoomi. Unue. Yes. Tu tu ti essa clara? Bone. Che chi vi povas fare? Vi povas per speziala scrivilo. Vi povas scrivi sul ecrano. Kai la lumo impresas sube via scribaggio un po' noto sulla foto. Ok, tiu eh, micro post tiu microfilmo è stata fotata e archivata in via archivo, privata archivo. Ciù tio memorigas ion al vi? Tiu ferro. Havi lumon, havi specialan scrivilon, kai noti sur la lumon sur la lumigita in Radiografio. radio Radiografio. radio radiografio. posa de radio grafio in yes. giuste giuste tio eh, la o tecniche ca chi e la uh, la mh, ultima uso no touch la telefono de yes touch telefono touch touch telefono mi fa la sanno imago 1900 guarda qui tio es jamba ideo iam la ideo avi iom, cae giuste noti. Cae cia du, tio es ancao interesa, li volas parallele. Do, unue, tio es la definiga metaforo de libro. Unue. Due, imago che vi volas rigardi la originalo cae noti en copion. Vi ne volas difecti la originalo per pro tio che fa questo se la lì appunto questa se li può stare memori la ligo, go li può dire al memex ci tio dextra in forma è strasdigita alla ma in forma per ligo, kai mi donos al vi exemplo cha li prescribi exemplo la possedanto de memexo oni dire interessigas al origino e kai proprezzo ed e paf arcoi tu vi comprenas paf arco paf arco a parte li si volas kial turca mallonga paf arco estis pli bona angla longa paf arco dum la periodo dei cruz militoi. Esempio, qui estas faculo di storio e di molasticchio. Unue li trafoliumas enciclopedion. Trovas interesan articolon, sed iom surfaza. Li lasas gin sur unu ekrano. Li sercias per Dio, cioè chi è in biblioteca? devas serci e-enciklopedion por parko kaj mitrostio. Ne gravas la maniero nun. Poste, <clears throat> en historia kroniko, li trovas interesan rimarkon. Kaj per scrivilo metas ligon inter la du. De tempo al tempo li enmetas commenton. Scribas mane commento. Che lighe alla cefa tracco che liga al flanco a Traco de speziale elemento. Io essas da voto tracco? Por lì, Traco estas parola ligoi interpagioi. Io se strappo. estas la linio que un bisecuas en traserchado de forma ciu es tú y Li diras a li tio que la funcio de mia menso, de mi acervo ¿Cia? ¿Cia maniere ni funcias? ¿Tú per clasificado? ¿Qué ¿Sed ne chefe? Exemple, se mi diras al vi elefanto che ho vi memoras, la unua vorto che ho a capigas al vi. Elefanto? Azeno. Azeno, azeno, uh, do, azeno e cevallo. Besto. Uh, birdo. Bone. Chio estas tio? Libera assozio. De vorto, ciò ne? Tio estas la base funzio. Di dire, la base funzio estas libera asociado. Tio estas antau clasifico. Ti diras clasifico clasificado, eh? No, la maniero clasifica, eh? Estas nur tracoi. Speciala aro da ligoi inter liberae asocioi. Tio es la punto. Mi finas sta citajon. Vi direste tempo al tempo li metas comenton ca lighe alla cefa traco, ca lighe alla flanca traco de speciale elemento. Do vi povas setti plurai traco, plurai linioi, libera e sozio. Come? evidentas al li che la elasta e proprezzo e della disponibile materiali est iscerna e por la qualito dell'arco, che significa la turca arco es spi elasta e dove povas pafi pli for o la angla arco li devo al flanca tracco che portas li tra l'erno libro e pri fisica e de prezzo e la stezzo ca tabelo e pri fisica e constanto historiisto che occupigia pri fisica e constanto ciao, i sequas li libera sozio Nun mi decidas verti pagion novan, kiu prescribas analizom. Do, poste gli scribas novan pagion, kai tarchivas. Kai kiu mi fa tanti vi povas condividi un alia posedanto de memex. Cium tio memorigas in un alia. Reto, un ue. Poste, democratico de informo Transdono libere de informo traserciado de siaro de conata siaro chi estas tio, nun? no ne ne sta sguglo e sta spli specifica granda aro da sioi che un vi povas va scomenti che un vi dona scrivere wikipedia Exacte, dio wikipedia Kai chu vi la fondinto di fiki di Wikipedia legis l'articolo de Memex? Yes, compreneble. <laughs> Cio vi vidas ideo e chi reali realizas. Io un poste, guarda chiaro e poste effettive au eble vide chiaro. Quindi chiaro ed informatico, se la idea io già mestis. Mila cent, qui. Clare? Bone, bone. Kai, mi povas resumi ion. Ĉu vi memoras la nomon ion el vi, ne ĉiuj? Uh, la memo uh, memoras la nomon de la unua el pensinto de En la sep centa sep sep uh, ah, pardon. Del sepa jarcento. Li laboris pri CERN? Kiu? in Geneva? In Geneva? Zero. Zero. Ah. <laughs> So e o... no. Se ne in ne parole per tio. Ne. Ne. Eh. Ah, ne. <laughs> Ne parole per tio. Ehm, um, tu vi memoras es io es la problema de clasificado io ha mis idea che posso ne io io leibniz es is leibniz es john wilkins um mm, ah ja di parole spettivo vi necesti vi vi vi <coughs> vi è spaldonita cioè vi necesti sui a posto alla <laughs> persona se da john wilkins ha vis la idea Poste, tio idea a iras al Barnabas Barbusch Cae la influo de Barna Barbush estis ege granda, cia ili estas grava persona, recta disciplo de Barna Barbush, cia il studento ce moito, estis Claude Shannon. Ta-taam! De nove. Ligo. Recta Ligo. Mi ci amiras, en multai, eh, multai eh, historiai vercoi, oni ne controllas la concreta il maestro ed è uno della lia e homo e do se io esta studente e la la classe che lì è sta la professore ebre la professore ha vis io un influo cioè ne fatte mi vedo dio nel cenno se ne no è sta anche lì e homo io non mi già sta nelson roros poste. George Lando. Tenezo est asa australiano. George Lando est asa Yes. Cai suficient. Cai collegoi i metas la disciploi verticale che la collego e orizzontale. Uno è stas von Neumann. Ciao laboris uno è Los Alamos, Nova Tec eh, Mexico, se mi pone memoras, uh, eh, è estes la segreta laboratorio por la atombombo, il laboris uno tiene. atingis anca o punto in ion. So, suffice in tua homo. Cae, per tio finas la tua mobilito. Cae luna imeritasion da in fine ni alvenas al computilo. Do, kio estas computilo, moderna computilo? Cioè, mi parolis pri computmaschino, kai ni diferenzigas computmaschino e computilo. 6 la unua parlo di discutimento se solo un momento ora por iom resumitiom ĉar cioè, estas turno punto della de la komputiko ĉu è memoras komputiko estas forma di informadiko mi rediras ĉar kelkaj ne ĉeestis per unu fatto. computico estas dentro al comput comput machine no la con la machine esta es la focus la computado a maniera computi in forma di cosa sia un pi generale en la angla oni diras computer science o esas tio aliro en la franza informatic en la italia informatica en la rusa informatica anca o ma via simile do vi havas tu ni seri la tion che esas computico do Nun 1946, Come inizia moderna storia del computico, né dell'informatico. Informatico chi ha cominciato sta moderna storia io, chi ho memora sta diario. 1936 36 36 è stata il começo moderna informatico de la risulto de la Turing machine kai la lia da uh, e di stiamo lì a se la moderna parte de computico è sas mina usen parte access mi fa vastivo differenza de chi ha do chi ho essas computino chi essas la cefa proprezzo che distingas comput machine de computico uh, eh, de computino generale yes yes yes tanto general selezo do la fatto che esse si general celai ne speciale tailorita por un celo il posto un puticio general cel ezo ci clare cel ezo celo è sta in un po yes un po yes general cel ezo due ni vidis che on faris shannon kai stilitz koputike. Kion ili sukcesis fari? Meti nulea logiko en apparato. La logiko di George Bull, Bullea. vine e cestis tiun E Venas, esas la adiettivo di George Bull. Shannon kai Stevens successis fare tion. Che esas dua grava parto. Tria la teoria parto. Turing completezzo. Tio signifas che teorie ni scias che la maschino povas calculi exacte la eh, funzione che kiun estas Turing computable Ni parolis per tio. Do tio, tio la ligo con binomocentric excess. ogni ni povas maschinigi la astratta in risultato Kai tio maschinigo faras giuste fono e mano. Tie ni povas cenum. No, tio estis la e un mua web page. Ospicum se vi volas cae Turing de modem. Turin church. moderna scatolo. Chi oggi signifas? Moderne e io vi povas rigardi Kai chi nigra e scatolo e kai chi blanca e scatolo. Chi o vola sclarigition alla nova e studento. Uno è la manova e studento. Mi ne diras se magari una, cioè una, ma nove, tre l'altra studentessa fa sparire la concepto de nigra che è in blanca scatolo alla nove. No, Martin, Erdre, Iurai. Uh, ah, nigra scatolo ne è transvidebla? Yes. Do, ne, de exterra ne povas vidi kiel gi laboras. Yes. Kai kion gi en havas. Yes. Kai blankas scatolo, esas transvidebla? Yes. Do, Ci vi povas doni dare per moderna Cucutino. A dopo mi moderna computilo è sta nigra scatola. Yes, por vi estas nigra kia. Cia mi ne vidas, mi ne sias che li funzias kion gien havas. —Vi nur usas. —Do è sta por mi. <laughs> Kio è sta nigra scatola. Ok, you right. Esta interessa a che kiam mi, mi estis juna faculo, la computo estis por mi blanca scatol. Sed kiam ili evoluigas, dos, nun estas por mi normale usata computilo, nigra scatol. So, cioè mi am successas tion se, uh, eh, con, con. Ah, yes, clarigi, clarigu con volu, clarigi alla lia, lia blanca scatola rilato. Che significa concreto? Che vi fare per Vlak je skakol si kýta vi keď vy o vás vidí tým transistorojn a procesorojn, procesorojn, kýl sa ten tým mašino, kýl iný funkcia, zvý permane, exemple, tóni novaj valúvojn, en číkaj tým plus. To vy vidá s čion, kýl okázať NG. Yes. Bonne, bonne, bonne, bonne, bonne, Estas son quien per automobilo. Se vi nur stiras automobilo mie, por vi automobilo de esas tigras Vi usas chi. Se vi es mecanicisto, que vi povas se metti la mano en ene, que le pari, por tio vi es esas blancas cartón. Que tío metaforo venas de aviadilo. Nigra que blancas cartón venas de aviadilo. Tio es esta metaforo. Do, bueno nun ni havas ĉion por eniri za jes <laughs> hodiaŭ la aŭtomobiloj ankaŭ pli kaj iĝas pli kaj pli nigraj pli kaj pli elektronikaj eh, aferoj eh, skatoloj ene eh, troviĝas kiun oni ne povas ne plu povas ripari kio estas la kerna vorto de via de via rimarko e elektronika kio ĝi signifas computilo e diras tira diretta sta yes tio è sas generale posta evoluo la bitigio della sozio mm -hmm. sozio bit igas cha computilo è cie cie En in in in automobile exemple è in uh, lav machine yes yes medicino tio es ar generala tendenza che oni vidos en la moderna historio e eble tri quartago in post o dia effettive ni vidos che ca grava in pascio de tio cha ne esas anta vidite en uh, post al primo milito en che uh, dies yes tio in excess oni ne anta vidis tio la definita metaforo ancora estas comput computiloi utilas por computi ne nur armilo ne nur por speciale celoi, generale celoi, sed cio significa generale celoi, ancora ne claris et tiu iaro. Necessas du iardecoi por vidi la concreta in resultoi. Cai, iu pli tiu processo evoluas, des pli la eticae problemoi crescigas. Ni vidos tion. Do, bone, dankon, kaj gis